Ze mną jest Wojtek Gromski, kierownik działu e, usług wyszukiwania SEO i ergonomii wirtualnej w e, Polsce. E, Wojtek, co się stało w wirtualnej Polsce po pandzie? Jakie macie doświadczenia? Po pandzie? Nic się nie stało. To znaczy wasz serwis jest na tyle dobry, że nic go nie dotknęło? Mm, zgadza się. Nie zauważyliśmy żadnego ruchu w żadnym kierunku. Okej, okay, a powiedz mi, wspomniałeś przed chwilą, że były delikatne wzrosty, które wynikają z tego? czego? się o pingwina. Pingwina. Tak. <laughs> Mówiłeś o pandzie. O pandzie. A to może dlatego, że przed chwilą była ta prezentacja o zwierzętach. Tak, tak, tak. To było I był kolejne... i pingwin, i panda. Kolejny, będzie, kolejny będzie skunks podobno. Skunks, dobrze. Tak, to wróćmy na chwilę. Co się, no, jesteśmy na etapie pingwina teraz. Teraz tak? jest pingwin. Dobra, tak. to co się stało po pingwinie? E, pingwina praktycznie nie zauważyliśmy. Troszkę nam powzrastało. Trochę, trochę nam powzrastało, no to co, co odczytujemy jako przyczynę tego yy, widzimy po prostu spadek innych serwisów. Nie widzimy, żeby, prawda, yy, żebyśmy dostali z tego powodu jakiś, jakiś dodatkowe punkty w Google. Po prostu kilka serwisów poleciało. Nasze serwisy odrobinę dzięki temu zyskały fajnie Powiedz mi, co Cię w tym roku ściągnęło do Poznania? No, widzimy się tak samo jak w zeszłym roku, spotkaliśmy się tak samo, my się widzimy w tym roku. Co Cię tak najbardziej przyciągnęło? Mm, Lista prelegentów, całkiem podobna do zeszłorocznej. W zeszłym roku e, miałem bardzo pozytywne wrażenia, bardzo mi się podobało. W tym roku również e, na to liczyłem. A jak do tej pory prezentacji, którą oceniasz najlepiej, która Ci się najbardziej spodobała? E, szczerze powiedziawszy, mam nadzieję, że najlepsza prezentacja jest jeszcze przed nami. Okay. E, chyba do tej pory no, mamy już ze sobą 6 prezentacji. Nie było takich, które nam jakieś oszałamiające wrażenie, bo których no, powiedzieć wow, olśniło Więc liczę na to, że, że te dwie pozostałe prezentacje, a, a szczególnie panel pytań z Kasporem e, będzie najciekawszą częścią. Słusznie, pytanie jeszcze przed nami. Dziękuję Ci za tę chwilę rozmowy. Dzięki również. Idziemy już na konferencję.